Pertasanchir hatu kulkirin tari kuspa Pertasanchir hatu kulkirin tari kuspa Wanyuyas mana tari cuci kehatunya nyaki Wanyu yasmana mana tari chuchi kahatu nyaki Mama kunayu yaiku chiksapa kuyah kunayu. Mama kunayu yaiku ciksa wawa încă că unul de prănciuncă și pampa,